La place financière d'Afrique du Sud est la plus grande place financière euh, d'Afrique. Elle domine l'ensemble de l'Afrique et on peut trouver des investisseurs qui peuvent financer l'essor des grandes startups françaises. La France participe activement à la Silicon Valley euh, locale au niveau de la ville du Cap. On a la French Tech euh, qui est très implantée et qui est partenaire d'Africa Arena aujourd'hui nous avons incubé une conférence euh, qui s'appelle Africa Arena, qui a lieu euh, chaque année au mois de novembre euh, au Cap. Donc les enjeux de la conférence, c'est vraiment de créer une plateforme de coopération entre les écosystèmes africains et les écosystèmes internationaux. En premier lieu, l'écosystème français et celui de la French Tech. Donc on s'est attaché à avoir un certain nombre de, euh, représentation de grands groupes euh, internationaux et en particulier français euh, qui proposent des challenges d'open innovation qui permettent en fait de trouver des vecteurs de déploiement et de développement en Afrique avec des innovations africaines créées par des entreprises et des entrepreneurs africains. Tous les pitchs des 70 startups qui sont là de toute l'Afrique sont retransmis en live à la fois sur la plateforme Euroquity de la BPI et sur Facebook Live. We're a financial technology company and, um, and our platform really is concerned with helping primarily micro and small enterprise owners access savings, loans and insurance products in emerging markets. We're currently operating predominantly in Africa, uh, in seven markets across Africa and then Asia. Popaco invested recently to Jumo, uh, participated to the last investment uh, raise of, of Jumo, the fundraising. Uh, this is really the reflection of what we would like to do in terms of venture capital and in terms of the strategy that Popaco is putting in, put in place uh, to support the ecosystem of the startup in Africa that's really been something which I think we've, we've seen over the past um, couple of months and they've brought additional connections um, into different networks which have really helped us to take what was already our mission to the next level. AFD, uh, through our subsidiary called Propaco, our private sector uh, arm, we, we articulate a regional strategy for a period of four or five years in conjunction with our superiors in Paris as well as with uh, the Ministry of Foreign Affairs. And currently the, the, the, sectors that are of we, we're focusing on sectors related to the economic transition, sectors related to job, um, job creation and employment, so talking about training, vocational training, youth unemployment, as well as social housing. Il faut de l'investissement, les grands groupes donnent l'accès au marché, les investisseurs sont là pour assurer que les, les startups puissent euh, avoir euh, la rampe de lancement pour délivrer ces innovations. Pour la première édition d'Africa Arena, on eu plus de 2 millions de dollars de deals qui étaient immédiatement euh, traçables sur l'impact de la conférence. Silicon Cape is an enabler for the ecosystem of startups and entrepreneurs working in the tech space in the Border Cape region. une um, and a big part of that is partnering with organizations like La French Tech and events like Africa Arena so that we can grow a pan-African collaborative approach to bringing more investment and supporting more entrepreneurs across the continent. Je dirige un incubateur, le French South African Tech Labs, euh, qui est un incubateur dans le digital, euh, qui s'occupe de startups principalement sud-africaines, mais aussi françaises, dans le développement de leur activité dans, sur le marché local. On a euh, donc deux, programmes, un programme d'incubation et un programme d'accélération. pour être un hub officiel de la French Tech, il faut être soutenu par l'ambassade, et la Chambre internationale de commerce locale, enfin franco-locale. Et il faut bien entendu un cluster d'entrepreneurs français. On travaille étroitement avec l'ambassade de France en Afrique du Sud euh, et nous avons même l'attaché à l'innovation qui siège au sein de notre conseil d'administration et qui nous aide pour la visibilité et notamment tout ce qui est réseautage et partnership. So La French Tech is an international community of French tech entrepreneurs and VCs and various uh, large technology companies. And we have a French tech communities all around the world. We have one in Cape Town and in South Africa, which is extremely strong and dynamic. And so we are trying in our own way to support the mandate of Silicon Cape here in South Africa by connecting uh, French tech um, communities all around the world to uh, the Silicon Cape community. And I think it's working great and this event is just a demonstration of that. Un de nos axes principaux de travail est l'accompagnement des, entreprises. C'est une priorité pour le gouvernement pour qu'elles investissent à l'international et qu'elles développent leurs exportations vers la zone. Oniric est une société française créée il y a de ça deux ans avec euh, pour objectif de fournir euh, à la fois un accès à l'énergie mais aussi un accès à Internet et au contenu numérique euh, aux populations rurales africaines qui n'ont pas accès à l'électricité. Les raisons pour lesquelles nous sommes venus ici à Africa Arena, c'est que nous avons été sélectionnés euh, lors d'un tour qui se situait à, Dakar, au Sénégal. Euh, nous avons pitché il y a de ça deux mois devant Vinci Énergie et devant les équipes d'Air France. Et donc nous avons été retenus pour euh, deux challenges. Et nous sommes venus aujourd'hui essayer d'établir des collaborations avec ces deux grands groupes. le pays a vraiment conscience qu'une des voies de réduction du chômage, c'est promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. L'accent qu'on va mettre, c'est promouvoir la France auprès des startups sud-africaines et c'est que ce French Tech Up du Cap soit un relais à l'international pour les startups en France, pour les aider pour leur développement.